Labdien! Esmu Tērlis un sveicinu jūs manā nākamajā video, pirmajā eh, video latviski par to, kāpēc mācos Latvenī. Vēl e, pirms tā, kā sākšu, gribu teikt, ka e, runāju no teksta, kura rakstīju bez vārnīcu, e, tulkotājā un tā tālāk, e, jo es gribētu, lai mana paruna būtu dabiska, lai tas šķietu tā, kā saprotu latviešu valodu. Tātad mm, mācos no augustā, bet e, nemācos ļoti intens, e, intensīvi, un arī man ir skola un citas lietas. E, normāli veiku filmas poliski, e, jo esmu no Polijā, e, tātad e, zinu, kā ļaudis, kuras runā latviski un nezina poļu valodu, e, Eh, nezina, eh, nezinās daudz, eh, ko es daru YouTube. Mm, daru video par valodām, bet nevi, nevienīgi par tām. Mīlu dažādas valodas un kādreiz patic man Latvene. Bet man bija problēma. Es ātri beidzoju mācīties kādu valodu, kura nebija līdzīga poļu valodai un nebija man ļoti praktiska. Jo patiesībā e, latviešu valoda nav e, vispraktiskākā valoda uz pasaules. E, un negribēju mācīties latvenī, jo e, zināju, kā, kad sākšu viņu mācīties, e, ātri to izbeig, e, izbeigšu un e, tas viss būs bez nozīmes bet padomāju, ka varu viņu mazliet pamācīties. Un e, ar latviešu valodu bija e, citādi, bija un ir citādi par ar citiem valodām, e, kurās biju mācīti, mācījies. E, šī motivācija nenumira e, tik ātri, e, vispār nav miruša es e sācu klausīties latviešu mūziku un e, tā mācīju ļoti daudz lietu, vārdu, arī gramatisku konstrukciju. Latviešu mūzika man ļoti, e, ļoti patīk. Mm, arī nopircu mazo princi latviski lasu fragmentus un meklēju e, interesantus vārdus un tā tālāk, e, kurās es varētu mācīties. Mm, es testu, cik labi saprotu šo tekstu. Bet tikai tas, ka Latvija ir forša un interesanta, nav tik daudz, lai es jūtu nozīmi, e, nozīmi lai mācīties. Arī e, tas, ka Polijā ir viena septiņi latviešu valodas tulkotāji, um, bet tādas mazas valodas um, var dot eiro. <laughs> E, Polijā mums ir zloti, e, zlotis latviski, domāju, dot nozīmīgu mācībai. Discordā e, runāju ar latviešiem un citām ļaudīm, kurās arī mācās latveni, jo jā, tādu ļaužu nav cik nedaudz, un es arī esmu e, tā mācījies dažādas lietas. Un vēl kaut kas. Man arī e, ļoti patīk Latvija, kad sācu e, mācīties Latvijā. Jā, man nepatīk viss, e, bet caur to tagad zinu jaunu kultūru un citus. Tātad tas bija tāda mana negarā vēsture, kā sācu mācīties latviešu valodu. Jauku dienu! Čau!